W ostatnich sześciu filmach pokazywaliśmy zadania z kwadratu numer 18. Dzisiaj przeniesiemy się do poprzedniego numeru Gazetki Olimpiady Matematycznej do kwadratu numer 17 z lutego 2016 roku. W pierwszej jego części, zatytułowanej O pożytku z pola, znajduje się 9 zadań geometrycznych, z których przynajmniej część postaramy się w tym i w następnych filmach rozwiązać. Pojęcie pola figury pojawia się w zadaniach geometrycznych dosyć często. Zazwyczaj chodzi o to, by obliczyć pole jakiejś figury bądź udowodnić pewną zależność wiążącą pola wskazanych figur. Tymczasem okazuje się, że pojęcie pola można wykorzystać także wtedy, gdy w zadaniu się o nim nie mówi. Pierwsze zadanie to modyfikacja zadania siódmego z części testowej zawodów pierwszego stopnia siódmej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. W trójkącie a, B, C wysokości poprowadzone z wierzchołków A i B są równe. Udowodnij, że długość boku AC równa jest długości boku BC. Narysujmy dowolny trójkąt A, B, C. Oznaczmy wysokości tego trójkąta poprowadzone z wierzchołków A i B odpowiednio przez h_a i h_b oraz niech długość boku BC wynosi A i długość boku AC wynosi B. Zapisując pole S trójkąta ABC na dwa sposoby, najpierw jako połowę iloczynu A i wysokości HA, a drugi raz jako połowę iloczynu B i wysokości HB, dostajemy równość 1 druga razy A razy HA równa się S równa się 1 druga razy B razy HB. Skoro więc HA równa się HB, to A równa się B, czyli AC równa się BC, co kończy rozwiązanie zadania. Zadanie drugie z tego samego kwadratu. Czy istnieje trójkąt, którego wysokości mają długości równe odpowiednio 1, 2 i 3. Odpowiedź uzasadnij. Wykażemy, że taki trójkąt nie istnieje, czyli będzie to dowód nie wprost. W dowodzie znów będzie wygodnie posłużyć się polem, mimo że pojęcie pola bezpośrednio w treści zadania nie występuje. Przypuśćmy, że taki trójkąt istnieje i oznaczmy przez A, B i C długości jego boków. Do tych boków zostały poprowadzone wysokości odpowiednio równe 1, 2 i 3. Zapisując pole danego trójkąta na trzy sposoby, dostajemy, jak w poprzednim zadaniu, 1 druga a razy 1 równa się 1 druga b razy 2 równa się 1 druga c razy 3. Możemy stąd wyznaczyć długości b i c w zależności od a. b równa się 1 druga, a C równa się 1 trzecia A. Jednak wtedy B plus C równa się 1 druga A plus 1 trzecia A równa się 5 szóstych A, a to jest mniejsze od A, czyli suma długości dwóch boków trójkąta jest mniejsza od długości trzeciego boku, co przeczy nierówności trójkąta. Stąd wniosek, że trójkąt o podanych wysokościach istnieć nie może. Rozwiązanie zadania jest więc zakończone. W następnych filmach również będziemy mówić o geometrii. Serdecznie zapraszam.